真系嚟嚟得啱了美。You didn't miss t thing 哈？嗯，很漂亮。哇！天哪！肯你不错的，可惜不够。遗憾不遗憾？你坐一下。来，把你的相亲 爸，这路给你看到了。他们在哪？怪，干。有几嘛？你行過去，行過去多少？得啦。睇下靚冇呢個演鞋。哇，好靚啊！佢係揾你嘛，謝謝。 我 v i 看到啊，我。哎。罗呢度系西海大峡谷嘅一环。系啊。系啊，好彩嚟啊。啲地方啊，你一定系 adventurous。嗯。你老王，这个两百三比青山的二十块钱要划算多。 嗰啲雲妖走上嚟嘅嚇，幾靚啊！犀利咯！咦，真看不到了，真看不到了。嗯，五點半左右，看不到了。六點左右。哦，對，这點回去。有見到佢啊？四點五點。快啲！弄叉叉，烏嘢睇嘅。係啦，很猛了。真看唔到啦。 哦。哦。慢慢来。说下，如果我们要摔下去，就这样一根树枝，能不能吊住我们一个人？随便吊。我关键，如果看多不多，你就是一根。哇那下面也也开着路。哎呀，太有，刺激了，一头好累啊。睇到你啊，落晒啦你。那不就一会儿上去嘞？来，来，来，来捡。 因為嗰嗰度啊，嗰啲梯啊好高啊，呢度係山崖嚟噶，幾深啊，好恐怖啊！ 自己来啊！又下雨了。 <coughs> 跟住仲可以行去飞来寺啊？咪系？哦，我哋唔同啊，我哋系落去一要就要退后下。那个楼梯很长的那个楼梯。你们是往往往那边，啊，从刚才那块是吧？对对。这现在，这里上去是吗？对。 你们还要去二环吗？不去了，不去了，太晚了，太晚了，干嘛呢？天黑，你回去不合适。天黑回不了？你们飞哪一个酒店？啊，好靓啊！嗯，真美靓啊！ 哇，都太漂亮了， <laughs> 太漂亮了，太美，太美了，就是啊， <laughs> 怪不得他们说来了黄山天下无山嘛，说人间仙境啊，又险又美又奇，实在很美了，太美 <laughs> 了，每个人都说太美了，你拉没啊？有啲人去行字里就系我哋头先行噶。 好險噶！嗰條梯高高長長噶，嚇！嗯，我要吸收依個依個景色先，吸晒落啊！吸收落我記憶度。嗱，好彩有 video camera。嗯。如果唔係話，真係老咗都唔記得我哋行過。好少見，steady，your hand steady。係啦，steady 緊。好靚，好靚，真係好緊要。 仲靚過貓見啊！白鷺河明河。你睇下嗰啲山，好似雲海咁樣。明，仲靚過貓見啊！白鷺係。多看看。啊，就等呀，他们把酒的了。

他自杀的。